Это each other. либо Норт, либо Черные Эльфы, я думаю. Ну вообще тут слабые какие-то способности. Второй выбор будет, ну ладно. Похоже, кроме нас никто не спасся. Это и правда был дракон? Провозвестник конца времен? Надо уходить. Иди сюда. Посмотрим, не смогу ли почему без этого никак не обойтись. Yeah. зачем стороны пытаемся поймать Ульфрика, но он всегда ускользал из рук, будто знал, где мы будем. На этот раз генерал отплатил ему той же монетой. Ульфрик и парочка его телохранителей попали прямо в нашу засаду. Он смиренно сдался. И куда только делась его бравада, сражайся или умри. Я думал, что мы отвезем Ульфрика в Сиротин, но генерал почему-то передумал. Остальное ты знаешь. Ладно. И мне. Но если проклятые братья Бури умудрились найти дракона или разбудить его, война может принять плохой оборот. Трудно поверить, что это просто совпадение. Первый за сотни лет дракон нападает ровно в момент казни Ульфрика. Ты даже не знаешь о гражданской войне в Скайриме? Наверное, в Сиродиле у людей много своих забот. Все очень просто братья Бури – личная армия Ульфрика, действующая в его личных интересах. Он создал ее много лет назад. Он всегда использовал запрет поклонения Таосу, чтобы настроить людей против Империи. Но его никто особенно не поддержал. нам дашь второй шанс. Легиону нужны такие, как ты. Особенно теперь. И если у бунтовщиков появился дракон, только генерал Тули сможет их остановить. Да, ты мне тут раз говоришь. Не могу тебя винить. На твоем месте я бы тоже злился. Но это же была ошибка. Тебя не должны были сажать в одну повозку с бунтовщиками-предателями. А имперскому легиону нужна твоя помощь. Особенно сейчас, когда Ульфрик сбежал, а дракон летает по небу. Надеюсь, что так. Легион — единственная надежда на мир в Скайриме. Легион, Давай, легион, нам легион, нужно легион. идти. А, да, да. Дядя, прошу тебя, чуть потише. Я в Так, сохранить игру. Сохранить. Но нам лучше поговорить. Хоба, хоба. Первая серия закончена.